මම මගේ නම ඒඩ්‍රියන් නිශාන්ත සිල්වා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සමූහ මංකොල්ල විමර්ශනංශයේ ස්ථානාධිපති වශයෙන් කටයුතු කර දෙදස් දහනමේ එකොළොස්වනි මාසේ විසි පස්වනි දින දේශපාලන රැකවාරණය සඳහා ස්විසල්ලන්තයට පැමිණිය මම එක්දස් තමසි අනූ තුර අවුරුද්දේ උපසේවා උපපොලිස් පරීක්ෂකවරයෙක් වශයෙන් පොලිස් සේවයට බැඳී එක්දස් තමසි අනූ හතේ දෙසම්බර් මාසි පලවිනි දින අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තුමේන්තුව හෙවත් සීයිඩ එකට ස්ථානමාරුවීමක් ලබා පැමිණියා එතැන් සිට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විවිධ අංශවල උදාහරණයක් වශයෙන් විශේෂ විමර්ශනාංශ ගුවන්තොටුපොළ අංශය ව්‍යාජ මුදල් අංශය විශේෂ අංශය සහ සමුව මංකොල විමර්ශනාංශ වල විමර්ශන කටයුතු වල නියැලෙමින් රාජකාරී කටයුතු කළා. මා මේ වන විට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව තුළ විමර්ශන දෙසියකට හෝ දෙසිය පණහාකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සිදු කරලා තියෙනවා. ඒ තවද එම විමර්ශන කටයුතු සිදු කිරීමේදී සාමාන්‍ය නීතියානුකුල රාමුව තුළ සිදු කරනු ලැබවා. ඉන් අනතුරුව මම සමූහ මංකොල්ල විමර්ශනාංශයේ ස්ථානාධිපති වශයෙන් දෙදස් දහතුනේ තුනයි හයයි තුන්වෙන දින පත් වුණා. මේ විමර්ශන පිළිබඳ විස්තර කරනවා නම් මනුෂ්‍ය ඝාතන, පුද්ගල පැහැර ගැනීම, සම්මුව දූෂණ, ව්‍යාජ මුදල්, ව්‍යාජ නෝට්ටු සහ විශේෂ ගණය වූ අපරාධ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන කටයුතු සිදු කර තිබෙනවා. එම විමර්ශන කටයුතු සිදු කිරීම හේතුව මතම මාහට එල්ල වූ මරණතරජනය හමුවේ මාගේ පවුලේ සාමාජිකයන් සමඟ ජීවිතාරක්ෂාව සඳහා මෙ සුසලන්තයට පැමිණියා මොකද මම මේ විමර්ශන කටයුතු සිදුකිරීමේදී මා විසින් සිදු කරනු ලැබූ අද දින මෙම නඩු කටයුත්තට විශේභාජනය වුණු මාධ්‍යවේදී ලසන්ත මනිලාල් වික්‍රමතුංග මහතාගේ විමර්ශනය මාධ්‍යවේදී කීත් නොයා පැහැරගෙන ගොස් පහරදීමේ විමර්ශනය පුද්ගලයන් එකොළොස් දෙනෙකු පැහැරගෙන ගොස් නාවික හමුදා බුද්ධි නිලධාරීන් විසින් ඝාතනය කිරීම හා කප්පම් ලබා ගැනීම සිදුවීම සීව පරීක්ෂණය නාවික හමුදා විසින් තවත් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු පැහැරගෙන ගොස් ඔවුන්ගේ වාහනය කෑලි හැත්තෑවකට කපා ඔවුන් අතුරුදහන් කිරීම වූ සිද්ධිය යාපනයේ ප්‍රදේශයේ පාසල් දැරියක් වූ සිවලෝගනාදෙන් විද්‍යා නැමැති තරුණියව පැහැරගෙන ගොස් සමෝ දූෂණ ලක්වල ලක්කොට මරා දැමීම සිද්ධිය ප්‍රදීප් එකනැලිගොඩ මාධ්‍යවේදයාගේ පැහැර ගැනීම සිද්ධිය පැහැරගුණෝ සතුරුදහන් කිරීම සිද්ධිය ඊට අමතරව උපාලිත එන්න කෝන් මහතා නාමල් පෙරර මහතා පැහැර මාධ්‍යවේදීන් ඒ අය සඳහන්ක මහධ්‍යවේදීන් සහ විශේෂ ගණය අපරාධ සම්බන්ධයෙන් සහ ත්‍රස්තවාදී විමර්ශන LTT ත්‍රස්තවාදීන් තෙරේව සිදු කරන ලැබූ විමර්ශන කටයුතු මාගේ මේ අපරාධ පරීක්ෂණ කාලය තුලදී Thank you. Before we continue, could I ask you to move the microphone a little bit away further from your mouth so that we can hear you a bit more clearly? Thank you very much. Um, you've told us that you worked on the investigation of the murder of La Santa. We understand that the murder happened on the 8th of January 2009. Could you tell us when you were assigned the case? මගේ මතකේ හැටියට දෙදස් පහළවේ සැත්තැම්බර් මාසි දාහත්වනිදා එවකට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තුමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂක වශයෙන් කටයුතු කළ SSP නාගාමුල්ල මහතා මට දුරකථනය මා නිවසේ සිටියදී දැනුම් දුන්නා මෙම විමර්ශන කටයුතු එවකට අපරාධ පරිශන දෙපාර්තුමේන්තුවේ ස්පෙෂල් ඉන්වස්ටිගේෂන් යුනිට් ත්‍රීවලින් කරගෙන තිබ්බේ ඒ අයගේ ඒ විමර්ශන කටයුතු වල මන්දගාමී අත්වයක් තියෙනවා කියලා එවකට සහකාර පොලිස් අධිකාරී බස් තිසේරා මහතාගේ මේ මහතා සමග එකතු වෙලා මේ විමර්ශන කටයුතු බාරගන්න කියලා මට කිව්වා. එතකොට මම ඒ මහතාට කිව්වා මට ඒක බාරගන්න බෑ. මොකද ඒ වෙන විට මා ගරු අධිකරණයට කලින් සඳහන් කර විමර්ශනවල විමර්ශන කටයුතු මා නියැලීලි සිටියේ. ඒ නිසා මම බෑ කිව්වම අධ්‍යක්ෂකතුමා කිව්වා ඒක එහෙම කියන්න බෑ ඒක බාරගන්න ඕනේ කියලා. ඒ විදිහට තමයි මම මේ විමර්ශන කටයුතු බාරගත්තේ. මගේ මතක හැටියට 2015 Before you were assigned the case in September 2015, there were different police units that were involved in the investigation of the murder. Could you tell us about the first police unit assigned to the case right after the murder? දෙදස් නමේ ජනවාරි මාසේ අටවැනි දින අත්තිටිය මළගල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය අසල කාරාතිකින් ගමන් කරමින් සිටි ලසන්ත මනිලා වික්‍රමතුංග මහතාගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන කටයුතු ගල්කිස්ස පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ සිදු වූ බැවින් ගල්කිස්ස පොලිස්ථානය විසින් එය සිදු කළා. ඉන් පසුව ගල්කිස්ස මයිස්ත්‍රාත් අධිකරණයට අනූ දෙක ඇලේරක් දෙදස් නමේ යටතේ මෙ විමර්ශණ කටයුතු වල ප්‍රගතිය වාර්තා කළා. ඉන් අනතුරු ගල්කිස්සෙ පොලිසියෙන් සිදු කළ විමර්ශණ වලදී ප්‍රගතියක් නොමැති බව ගල්කිස්ස අධිකරණයට දැනුන්දීමෙන් අනතුරුව ඒක ඇන අගතියට පත් පාර්ශය විසින් ගල් අධිකරණය විසින් පොලිස්පති හරා අපරාධ පර්ශුන් දෙපාර්තුමේන්තු වෙත දෙදහස් නමේ එකොලොස්සනි මාසි විසිපා මේ කේස් එක ට්‍රාන්ස කෙරවා. එතකොට එකේස් එක විමර්ශණ කටයුතු කළේ විශේෂ විමර්ශනාංශ තුන මගින්. එම විමර්ශණ කටයුතු මාස ආරම්භ කරලා මාස දෙකක් ඇතුළත නැවත ඒ කියන්නේ දෙදස් දහයේ පෙබ්‍රවාරි හෝ මාර්තු මෙම පරීක්ෂණය ත්‍රස්තවාද විමර්ශන කොට්ටාසය වෙත මාරු කරනු ලැබවා. ඉන් අනතුරුව නැවත දෙදස් පහළවේ නැවත අපරාධ පර්ශණ දෙපාර්තුමේන්තුවේ විශේෂ විමර්ශනාංශ තුනට යොමු කළා. එසේ තිබියදී මා එවකට සේවයකරු රාජකාරය කරනු ලැබුවේ සමූහ මංකොල්ල විමර්ශනාන්සේ ස්ථානාධිපති වශයෙන්. මගේ මගේ අධික්ෂ නිලධාරයා තමයි දැනට විශ්‍රාම ගොස් සිටින ශානි අභේශයකර මහතා. නමුත් මේ විමර්ශනයේ ඒ සිදුකරු ලැබූ විශේෂ විමර්ශනාන්සේ තුන මගින් ප්‍රගතියක් නොමැති බවට දැනුන්දීමෙන් පසු මා කලින් සඳහන් කළ පරිදි අධ්‍යක්ෂක නාගාමුල්ල මහතා මාහට සහ සහකාර පොලිස් අධිකාරි තිසේර මහතාට මෙම විමර්ශන කටයුතු අධීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරන ලෙසට සහයවන ලෙසට දැනුම් දුන්නා. ඊට පසු අපි මමයි සහකාර පොලිස් අධිකාරී තුමයි වෙනමාංශයක මේ විමර්ශනය කරන්නේ වෙනමාංශයක ඒක එම කටයුතු විමර්ශණයට සහ පරිපාලනමය ප්‍රශ්නයක් බැවින් එවකට අධ්‍යක්ෂක දූරය දැරු ශානි අභේෂය කර මහතාට දැනුන්දීමෙන් අනතුරුව එම විමර්ශන කටයුතු සමුව මංකොල්ල විමර්ශනන්සේ වෙත ට්‍රාන්ස කරා. ඒ විදිර තමයි විමර්ශන කටයුතු සුදු කළේ. මා ගරුක අධිකරණය අවසරය පරිදි ගල්කිස්ස පොලිස්ථාන එම විමර්ශන කටයුතු සිදුකිරීම අනතුරුව මෙම ගල්කිස්ස පොලිස්ථානය ඉං අනතුරුව සීයිඩියක ඊට පසේ ත්‍රස්තවාද විමාශනාන්සේ සියලුම විමර්ශන විමර්ශන සිදුකිරීමට පෙර අප අප අප භාරය සිට විමර්ශන කණ්ඩෑම නිලධාරින් විසින් සියලුම උදෘත අධ්‍යයන කරනු ලැබවා. ඒ අතර තුරදී මම මගේ මට නිරීක්ෂණ වුණ වනා අපි ඉස්ලාම් බැලුව ලසන්ත කියන කවුද කියල් ලසන්ත වික්‍රමතුංග කියන්නේ සන්ඩෙලීඩ පුවත් පටේ ප්‍රධානකතුරු ඔහු තිදරුපියෙක් ඔහු ඕගේ මුද්‍රනාලයට දෙපාරක් දෙපාරක් ගිනි තැබීමෙන් අලාභානි සිදු කරා එක් අවස්ථාවක් ඕගේ නිවසට වෙඩි තිබ්බ එතකොට ලසන්ත භික්කමතුන්ග මහතා මියයාමට මත්තෙන් ගල්කිස්ස දිසා අධිකරණයේදී එවකට ආරක්ෂ කලේකම්ම සිටි ගෝටාබේ රාජපක්ෂ විසින් වාර්ණ නියෝගක් ලබා ගැනීමක් අපිට නිරීක්ෂණය වුණ ඉන් ඒ අතරවාර්දී තමයි දෙදස් නමේ ජනවාරි අටවැනි දින ලසන්ත වික්කමතුන්ග මහතාව යතුරු පැදී වලින් ආපු කණ්ඩායමක් විසින් ඝාතනය කරා කියලා ගරු අධිකරණ ඉදිරිපත් කරපු සහ මේ ගල්කිස්ස පොලිස්ථානය විසින් ඉදිරිපත් කරපු ලේකන විමර්ශන ලේකන උදෘත විශ්ලේෂණය කිරීමේදී මාහට දැනගැනීමට ලැබුණි. ගල්කිස්ස පොලිස්ථානය මගින් සිදුකරු විමර්ශන විමර්ශණ කිරීමේදී මෙම ඝාතන සිද්ධිය ඇසින්දුටු සාක්ෂිකරුවන් සහ සිද්ධිය සම්බන්ධෙන් දුටු සාක්ෂිකරුවන් තිදෙනෙක් සහ ඇසින්දුට එක් ශාක්ෂිකරුවෙක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඊට අමතරව ලසන්ත වික්‍රමතුන්ග මහතාගේ කාරතය තිබූ ඔහුගේ ලිපිලේකනත් අරගොට නඩු නඩු බාණ්ඩ වශයෙන් ලබාගෙන තිබුණා ඊට අමතරව ලසන්ත වික්‍රමතුන්ග මහතා ගමන් පරිහරණය කරපු ජංගම දුරකතනය වෙනත් පුද්ගලයකු ළඟ තිබීලා පසු අත්තරකොට ගැනීමක් සම්බන්ධගේ ලේකන විශ්ලේෂණය කිරීමේදී දැනගැනීමට ලැබුණ පසු අපේ පිළිබඳ ඔහොයා බැලීමේදී දැනගැනීමට ලැබුණේ ලසන්ත වික්කමතුන්ග මහතා ඒ ප්‍රහාට ලැක්වීමෙන් අනතුරුව මාර්ගයේ ගමන් ගත්ත මගින් තමයි වාහනයක් නතර කරලා කළු බෝල් හොලට ගිනි ලතින්නේ. ඒ මගින් අතර සිටි පුද්ගලෙක් තමයි ඒම ෆෝන් හැන් ෆෝන් එක හොරකං කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතර ගල්කිස්සි පොලිස්ථානය මගින් ලසන්ත වික්කමතුන්ග මහතාගේ පවුලේ උදවියගෙන් සහ ඒ ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ කරුණු තොරතුරු දන්න අයවලුගේ සාක්ෂි සටහන් කරලා තිබ්බා. එම අපරාධ ස්ථානයට රජයේ රස පරීක්ෂකවරයාගේ රස පරීක්ෂකවරයා ගෙන්නලා ඒ පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරලා තිබ්බා. මරණ පරීක්ෂණ කටයුතු අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරී සුනිල් කුමාර මහතා විසින් සිදු කරුණු සිදු කරගෙන තිබුණා. එම වාර්තාව අනුව ගරු අධිකරණට ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා මෙම මරණය වෙඩි තැබීපකින් සිදුව මරණයක් බවට කරුණු වාර්තා කරලා තිබුණා. ඊට පසුව ගල්කිස්ස පොලිස්ථානය මගින් දෙදහස් නමේ ජනවාරි මාසේ විසි හත්වනි දින ගල්කිස්ස පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ මරණ මරණාසන්න ප්‍රදේශයට කිලෝමිට දෙකක් තුනක් පමිණ දුරින් ඇති කැනල්ලේක තිබිලා යතුරු පැදියක් ගොඩ ගොඩගන්න ගරන් තිබුණ ප්‍රදේශවාසගේ උදව්වෙන් එම යතුරු පැදිය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීමේදී වෞනියාව පැත්තේ වෞනයා ප්‍රදේශයේ කොළඹිදං කිලෝමිට එකසිය පණක් පමණ දුරින් තිබෙන වෞනයා ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයකු අත්තරමුටගෙන ත්‍රස්තවාදී වැලක්වේ පනතේ හෝ හදිසිනීති ඒකට හදිස්නීති රෙගුලාසි තිබ හදිස්නීති නීති යටතේ ඔහුව රඳවා ගැනීමේ නියෝග මත රඳවා තබා ගනිමින් ගල්කිස්සි පොලිසියෙන් මගින් විමර්ශනයක් කරලා තියෙනවා. එම සියලු මම මේ ඔබතුම් ගරු අධිකරණයට කියන සියලු කරුණු එම ගල්කිස්ස පොලිස්ථානය උදෘත විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් මා ලබාගත්තු මේ වන විටත් මාගේ මතකේ තියෙන කරුණු බව ගරු අධිකරණයට මා පැදිලි කර කියමි. ඉන් අනතුරුව ගල්කිස්ස පොලිසිය එම විමර්ශනයට අමතරව ගල්කිස්ස පොලිසින් ඒ විමර්ශණ කටයුතු ඊට එහාට ගිය දියාවක් අපි දැකින්ට ලැබුන්නෑ වේ උදෘත විශ්ලේෂණ කිරීමේදී ඊට පස්සේ තමයි මෙම විමර්ශණ කටයුතු අපරාධ පරක්ෂ දෙපාර්තුමේන්තුවට ගල්කිසි පොලිසියෙන් මේ විමර්ශන ප්‍රමාද වීම ප්‍රගතියක් නැති හින්දා ඒ පිළිබඳව ලසන්ත වික්‍රමතුංගගේ පාර්ශවයේ ගරු අධිකරණයට කර ඉල්ලීමක් අනුව තමයි අපරාධ පශු දෙපාර්තමේන්තුවට මෙම විමර්ශනය මා පෙර සඳහන් කළ පරිදි 2009 ජන 11 වෙනි මාසේ 25 වෙනිදා බාර දෙන්නේ. අපරාධ පරිශීලන දෙපාර්තමේන්තුව ගැන ගරු අධිකරණයට මා පැහැදිලි කරනවා නම් ශ්‍රී ලංකාවේ විමර්ශන කරන සුපරිම ආයතනය තමයි අපරාධ පරිශුන් දෙපාර්තමේන්තුව. විවිධ අත්දැකීම් ඇති කණ්ඩාමයක් වශයෙන් විමර්ශන කරන ලංකාවේ අත්දැකීම් බහුල ආයතනයක්. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රාදේශය පොලිස්ථානවල අපරාධයක් නොවිසිදුණු අපරාධයක් හොයාගන්න බැරිවුණම් ව්‍යාකූල පරීක්ෂණයක් හොයාගන්න බැරිවුණාම සහ ප්‍රධාන ගනේ අපරාධ සම්බන්ධයෙන් සිදු කරු ලැබුණු සංකීර්ණ විමර්ශන සම්බන්ධයෙන් යොමු කරනු ලබන්නේ අපරාධ පශයෙන් දෙපාර්තමේන්තුවට. ඒ අපරාධ පශ දෙපාර්තමේන්තුර විමර්ශන හම්බුණට පස්සේ මා පෙර සඳහන් කර පරිදි විශේෂ ස්පෙෂල් ඉන්වස්ටිගේෂන් යුනිට් වන්න එකින් තමයි මේ විමර්ශන කටයුතු සිදු කළේ. එතකොට ඒ විමර්ශන කටයුතු සිදු කරනකොට අපරාධ පක්ෂ දෙපාර්තමේන්තුව ගල්කිස්ස පොලිස් බල පොලිසිය විසින් සිදු කරනු ලබුණු සියලුම එක්ස්ට්‍රක් විශ්ලේෂණ කරනු ඒගොලු අර්ගන තිබ්බා ඒ අනුව ඒතකොට ලසන්ත වික්කමතුන්ම මහතාගේ දුරකථන අංකයේ විස්තර සහ අනිත් ප්‍රකාශවල උදෘත ඒගොලු අරගෙන සිදුකර ලැබූ විමාශනයේදී ලසන්ත වික්කමතුන්ග මහතාගේ නිවසේ සිට ඔහු ගේ සේවස්ථානය පිහිටි අත්තිඩී ප්‍රදේශි. ත දක්වා ගමන් මාර්ගයේ ඇති සියලුම කුළුණුවල එකන අපේ අපේ ලංකාවේ තියෙනවා ඩයිලෝක් මොබිටෙල් ඒවගේ මේ කුළුණු දුරකතනං ජාලා කීපයක් තිබෙනවා ඒ ඒ සියලුම අංකවලින් මේ විස්තර අරගන තිබ්බා ඔහුගේ නිවසේ සිට මරණාසන්න මරණය සිදුවූ ස්ථානය දක්වා කුළුණු වාර්තාවක් අරගෙන තිබ්බා. ඒක ඇත්තට මරන් තිබ්බේ මිරිහාන විශේෂ විමර්ශනයකේ ස්ථානාධිපති විසින්. නමුත් වාසනාවකට වගේ ඒක මේ ගල්කිස පොලිස්ථානය විසින් හෝ මිරිහාන පොලිස්ථාන විසින් වික විශ්ලේෂ ලක් කරලා තිබෙනෑ ඒ අපරාධ පර්ශෂ දෙපාර්තමේත්තුව විසින් තමයි පළමුකොට විමර්ශණය කටයුසා විශ්ලේෂණ කටයුතු සිදුකරුවේ. එමගින් හඳුනා ගැනීමට ලැබුණා ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ නිවසේ සිට මරණාස්ථානය දක්වාම ඔහු ගමන්ගත් මාර්ගයේ ආගන්තුක දුරකතනාංක පහකුත් ගමන් කරන බව. එම දුරකතනාංක පහේ ග්‍රහයකයා එකැන අයිතිකරු වශයෙන් නුවර එලිය මාගස්තුවට පදිංචි පිච්චේ ජේෂුදාසන් නැමැති පුද්ගලෙක් පිළිබඳව අපරාධ පර්ශි දෙපාත්තුමේන්තුව මගේ මතක හැටියට උද්ෘත වල ඇති කරුණු අනුව දෙදස් නමේ දෙසැම්බර් මාසෙ දහවනි දින අනාවරණය කරනු. මෙම අනාවරණය සිදුකරාට පසුව විමර්ශන කටයුතු සිදුකරමින් යන අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ අවස්ථාව නම් මට මතක නෑ දෙදස් දහයේ ජනවාරි මාසේ මැතිවරණයක් තිබ ජනාධිපතිවරණයක් තිබුණා එක එක් පාර්ශවක අපේක්ෂකය වශයෙන් හිටියේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජන අපේක්ෂකය අනිත් පාර්ශවීතියේ ෆිල් මාර්ශල් සරත් පොන්සේක මහතා එම මැතිවරණ පසුව පසුව මහින්ද රාජපක්ෂ බලයට පත්වීමෙන් අනතුරුව මෙම විමා CIDක පරිපාලනයට ජේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කීර්ති ගජනයක මහතා පැමිණියා. සාමාන්‍යයෙන් අපරාධ පක්ෂ දෙපාර්තමේන්තුවේ විහිවය ගත් ස්ට්‍රක්ෂරක ගත්තොත් නියෝජ පොලිස්පති අධ්‍යක්ෂක අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ සෙසු රාජ්‍ය නිවේදිත නිලධාරීන් සහ ස්ථානාධිපතිවරු සහ පොලිස් කොස්ථාපල් වරුන්ගේ විහෝයක් තමයි අපරාධ පක්ෂි දෙපාර්තමේන්තු තිවන්. නමුත් මෙම දේශපාලන මැතිවරණින් පසුව එවකට රාජ්‍ය බුද්ධි අන්සය අධීක්ෂණය කරනු ලැබූ බොහෝ කලකට ඉහතෙදී අපරාධ පක්ෂි දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂකව සිටි කීර්ති ගජනායක මහතා අපරාධ පක්ෂි දෙපාර්තමේන්තුවේ ජේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරනු ලැබුවා. ඉන් පසුව මෙම විමර්ශන අපි මා විසින් සහ මගේ කණ්ඩායම් විසින් පරිශීලනය කිරීමේදී වටිනා මේ විමර්ශනට අදාළ වටිනා සාධකයක් හඳුනාගෙන තිබියදී සිටියේදී මෙම විමර්ශන කටයුතු හිටපු එවකට හිටපු පොලිස්පති මහින්ද බාලසූරිය මහතාගේ නියෝග මත බව සඳහන් කරමින් ජේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කීර්ති ගජනායක මහතා විසින් මෙම විමර්ශන කටයුතු ත්‍රස්තවාද විමර්ශන කටයුතු අංශයට මාරු කරනු ලැබුවා <clears throat> සාමාන්‍ය මා පෙර සඳහන් කළ පරිදි ගරු අධිකරණයේ අවධානය යොමු කරනවා සාමාන්‍යයෙන් සිදුවෙන්නේ වෙනත් ආයතනයක CID එකෙන් කේස් එක ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්නේ නැහැ මොකද වෙන තැනකින් තියෙන කේස් එකක් වුණා CID එකෙන් තමයි විමර්ශනය කරන්නේ මේක උනේ ඒකේ ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්ත ඉන් පස්සේ මම ඒ ලේඛනයේ එම නියෝගය සඳහන් ලේඛන සොයාබැලීම නිරීක්ෂණය කිරීමේදී මට තව දෙයක් නිරීක්ෂණය වුණා ඒ කේස්සකත් එක්කම දෙදස් අටේ පස්සෙන මාසේ විසි දෙවැනි විසි තුන්වෙනි දින පැහැරගෙන ගොස් පහරදීමට ලක් වූ දනේෂන් පුවත් පතේ කතෘ වශයෙන් කටයුතු කළ කීත් නොයා මහතාවගේ පරීක්ෂණය දෙදස් නමේ එකයි විසිතුන් වෙන දින පහර දීමට ලක් වූ පහර කෑමට ලක් වූ උපාලි මාධ්‍යවේදී උපාලි තෙන්නකෝන් මහතාගේ විමර්ශනයක් ඒ විමර්ශන තුනම තමා එක්ක මේ තමයි TID එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා තිබ්බේ. එතකොට අපේ විමර්ශන කණ්ඩායමට ප්‍රශ්නයක් වුණා ඒ වෙනකොටත් මේ මේ CID එකේ සාමාන්‍ය විමර්ශන උගහක් තියෙනවා මේ තුන විතරක් මාරු කරන්න හේතුව මොකක්ද කියලා. ඒ මුල් අවස්ථාවේ අපි ඒ තරම් ඒ ගැන වැඩි අවබෝධයක් තිබ්බේ නැහැ. අපි බැලුවා මේ TID එකට බාර දීමෙන් පස්සේ TID එකේ කොහොමද මේ විමර්ශන සිදු කරලා තියෙන්නේ කියලා. <clears throat> එතකොට මා සඳහන් කරන්න කැමති 2010 if you'll allow me you've told us before we move into your findings on the investigation of the TID, you've raised a very important matter. You told us about the investigation of Mount Lavinia police, and then you mentioned that the CID identified five burner phones that followed Mr. Vikramatunga <laughs> um, from his home to his location uh, and, and to, to the, the location of the murder. And that you also mentioned that these five phones were identified as belonging to a gentleman named Mr. Jesuda-san. Was Mr. Jesuda-san approached or arrested by the Criminal Investigation Division after this finding? සීඩිගෙන් අත්තනකොට ගැනීමක් සිදුවනේ නෑ ඒක තමයි මම කිව්වේ සයිඩිකට හොඳ අවස්ථාවක් ප්‍රගතියක් ගණ්ඩ තිබ අවස්ථාව වලක්වලා මේක ට්‍රාන්ස කෙරුවා ටයිඩ එකට මං පෙර සඳහන් කර පරිදි මා සේවය කළ ආයතන පිළිබඳව නැවත ගරු අධිකරන දැනුම් දෙන්න දෙනවනම් විශේෂිත වූ අපරාධ සම්බන්ධයෙන් යුක්තිය ඉටු කරලා කීර්තිමත් නාමයක් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ඒ සේවය කරපු සියලුම නිලධාරීන් ලබා දීලා තිනවා. එසේ තිබේදීත් TID එකට මේක මාරු කරේ මොකද්ද කියන එක ප්‍රශ්නේ තේරුම සහ හේතු මේ විමර්ශනයේ අවසානයේදී ගරු අධිකරණයට මා දැනුම් දීමට කටයුතු කරන්න. දැන් මා නැවත යනවා TID එකේ මේ විමර්ශන උද්ෘත මාගේ සහ විමර්ශන කණ්ඩායමේ නිරීක්ෂණයට ලක්වීමේදී මා එහිදී දැනගත් කරුණු ගරු අධිකරණයට පැදිල් කරන්න. TID එක එවකට අධ්‍යක්ෂව වශයෙන් සිටියේ ජේෂ්ඨ ජේෂ්ඨ නියෝජ පොලිස්පති චන්ද්‍රා නිමල් වාකිෂ්ට මහතා. දැන් ඔහු මේ අවදියේ බ්‍රයිබරි කොමිෂන් එකේ කොමිෂ නිල්ධාරෙක් වශයෙන් සේවය කරනවා දැනට එවකට OICTID වශයෙන් කටයුතු කළ චීෆින්ස්පෙක්ට ප්‍රසන්න අල්විස් මහතා දැන් දැනට එහි අධ්‍යක්ෂක වශයෙන් ත්‍රස්තවාද විමර්ශනාන්සේ අධ්‍යක්ෂක වශයෙන් කටයුතු කරනු ලබනවා. ත්‍රස්තවාද විමර්ශනාන්සේ මගින් අපරාධ පශි දෙපාර්තමේන්තු උද්ෘත ගල්කිස්ස පොලිස්ථානය උද්ෘත ලබාගෙන විමර්ශන කටයුතු සිදුකරු සිදුකරනු සිදු කළ බවට මාගේ විමර්ශන උද්ෘතවලදී ඔවුන්ගේ උද්ෘත විශ්ලේෂණ කිරීමේදී මාට නිරේෂණ වුණ නිරක්ෂණ වුණා ඉන් පසුව දෙදස් මගේ මතක හැටියට දෙදස් නමේ ජනවා පෙබරවාරි මාසේ දී ජපිච් මා කලින් සඳහන් කර පරිදි ලසන්තගේ දුරකතන ඔස් දුරකතනයට සමීපව සමීපව සමීපව ගමන් කරපු ආගන්තුක දුරකතන අංක සැකකටු ආගන්තුක සහ සැකකටයුතු දුරකතන අංක පහේ හිමිකරු පිච්චේ ජේසුදාසන් යන අයව දෙදස් දහයේදී දෙදස් දහයි පෙබ්‍රවාරි හෝ මාර්තු මාසේදී මගේ මතක හැටියට අත්තර අත්තරංගොට ගනු ලබනු. එම ඒ පිළිබඳ මට මා දැනුවත් වනේ ඔවුන්ගේ උදෘත මා විශ්ලේෂණය කිරීමේදී. ඉන් පසුව මාට නිරීක්ෂණය වුණා පිච් කන්දය ගෙදර පියවන්ස නැමැති යුදහමුදා බුද්ධි සාමාජිකයවත් අත්තඩම් කොට ගැනීමක් කරලා රඳවා ගැනීමේ නියෝග මත ඩිටේන්ෂන් නෝඩස් මත ඔවුන්න TIDකේ රඳවාගෙන විමර්ශන කටයුතු සිදු කර ඇති බව. තවදුරටත් විශ්ලේෂණ කටයු උදෘත විශ්ලේෂණය කිරීමේදී මාගේ මතකට එන එනවා දෙදස් දහයේ පෙබරවාරි මාසේ දින දෙකක දින දෙකක් තුළදී කොහුවල යුද හමුදා බුද්ධි අනුකණ්ඩයට අයත් යුද හමුදා බුද්ධි අනුකණ්ඩේ සාමාජිකයන් දාහත් දෙනෙකු අත්තඩංගොට ගෙන තියෙනවා. ඉන් පසුව මා විසින් මේ සියලුම උද්දෘත ඉන් අනතුරුව මේ පිළිබඳව ඒකැන පිච්චේ සැකරුවන් දාහත් දෙනෙකු අත්තනකුට ගැනීම පිළිබඳව ගල්කිස්ස පොලිස්ථානයට ගල්කිස්ස ගරු අධිකරණයට කරුණු වාර්තාක කිරීමක් සිදුකර නැති බවට විශ්ලේෂණ උදෘතවලින් අනාවරණය වුණා. ඒ පිළිබඳව වෙනමම අලුත්කඩේ මයිස්ටාත් අධිකරණය වෙත කරුණු වාර්තා කර තිබුණා ඉට අමතරව මෙම පාලුස් මෙම දහත් දෙනා අවස් රැඳුම් හදිසිනිස් රෙගුලාසි යටතේ රඳවා ගැන විමර්ශණ කටයු සිදු කරගෙන තිබුණා ඉන් අනතුරුව මෙම අයව අවස්ථා දෙකකදී දින පහක් හයක් රඳවාගෙන තබාගෙන ප්‍රකාශ සටාන් කරලා මුදා හැරල තිබ්බා. ඒ වෙනකොට ගල්කිස්ස පොලිස්ථානය මගින් ඇසින්දුරු ශාක්ෂිකරුවෙක් මේ විමර්ශනය දී හඳුනාගෙන තිබුණා. අත්‍රස්ථවාද විමර්ශන කොට්ටාසය මගින් මෙම සැකකරුවන් කිසිම අවස්ථාවකදී ගල්කිස්ස පොලිස්ථානය වෙත ඉදිරිපත් කරලා හඳුනා ගැනීමේ පෙරට්ටුවට මොවුන්ව දාලා තිබ්බෙ නෑ. ඒ බවත් මේ විමර්ශන උද්දෘති විශ්ලේෂණයේදී මාහට හඳුනගත්තා. ඊට අමතරව කීත්නොයාගේ විමර්ශන කටයුතුත් උපාලි තෙන්නකෝන් මහතයට පහරදීමේ විමර්ශන කටයුතුත් මෙම ත්‍රස්තවාද විමර්ශන කොට්ටාසිය මගින් සිදු කරුණු ලැබූ බවක් මට නිරීක්ෂණය උනේ නැහැ. මොකද ඒ විමර්ශන කටයුතුවල කිසිදු කටයුත්තක් එම අන්සේ මගින් සිදු කර නොමැති බවට ලේඛන විශ්ලේෂණය කිරීමේදී මාට අනාවරණය වුණා. In අනතුරු Mr. Silva, would you be able to clarify for us if there was, um, in your observation, any common link between these 17 officers who were arrested under emergency legislation. මෙම උදෘෂ උදෘත විශ්ලේෂණය කිරීම නිසා මාගේ පසු කරපු විමර්ශනයේදී අනාවරණය වුණා මෙම 17 යුද හමුදා සෙබළුන් 17 දෙනා එවකට යුද හමුදාපති වශයෙන් සිට ඒ පසුව ජනාධිපති අපේක්ෂක වශයෙන් ඉදිරිපත් වුණු ෆීල් මාර්ෂල් සරත් පොන්සේකා මහතාගේ ආරක්ෂක අන්සේට අයත් සර්වයිලන්ස් ටීම් එකක් වශයෙන් කටයුතු කරමින් සිටි කොහ්වල යුද හමුදා බුද්ධි අනුකණ්ඩයට අයත් සාමාජකින් බව මට පසු අනාවරණය වුණා. Apart from Mr. Jesudasan and his 17 officers, was anyone else arrested by the TID? ජෙසුදාසන්ට uh, අමතරව කන්දේගෙදර පියවංශ අත්තඩංකොට ගෙන තිබුණා ඒ පියවංශව අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතු වශයෙන් එවුන් සඳහන් කරලා තිබින් තිබුණේ කන්දේ පිච්චේදාසන්ගේ හැඳුනුම් පත කන්දේ ගෙදර පියවංශ විසින් උපයෝග කරගෙන තමයි මේ ෆෝන් පහ මිලට ගත්තේ බවට. ඉන් අනතුරුව කන්දේ ගෙදර පියවංශ සහ ජේසුදාසන් වසරකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ත්‍රස්තවාද විමර්ශන කොට්ටාසේ රඳවාගෙන තබා ගැනීමින් සහ ප්‍රමාන් බන්ධනාගාරගතව තබා ගැනීමින් විමර්ශන කටු සිදු කරලා තිබුණා. නමුත් එම විමර්ශන කටයුතු වල වෙරිෆිකේෂන් කිසි දෙයක් කරලා නැති බවට මා විසින් විශ්ලේෂණ කරනු ලැබූ උද්ෘත නිරීක්ෂණ කිරීමේදී මාට කරුණු අනාවරණය වුණා. එහිදී Could you clarify for us how Mr. Piavasar was able to use the identity card of Jesse Dasan to acquire these five Burnaphone SIM cards? Pasukarupu Vimashinedi Piche Jesu Dasan Nuar Elia Magasuta Padinchikarwe Oge Urti Vashe no Sidukarane E. Padinchistane Marge Asalaka Motorata Karmiki Guashin Seve Kernot එසේ කාර්මික වශයෙන් සේවය කර සිටියේදී කන්දේගෙදර පියවංශ නැමැති ත්‍රිපෝලි අනුකණ්ඩයට අයත් බුද්ධියංශ නිලධාරියා ඔහු පදිංචිව සිටින්නෙත් නුවරඑළි ප්‍රදේශයේ. මෙම සම්බන්ධතාවය පියවංශ යුද හමුදා සේවයෙන් මගේ මතක හැටියට වැඩතහනමට ලක් වෙලා හෝ නුවරඑළි ප්‍රදේශයට ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් ගිහිල්ලා ඉන්න අවස්ථාවකදී පියවංශ ලොරියක් පැදලා තියෙනවා එයාගේ ජී රැකයා වශයෙන් ඒ ලොරි ඒ ඒ වාහනේ අලුත් වැඩයා කටයුතු සිදුකිරීමේ තමයි පිච්ච ජෙසුදාසන්ව හඳුන්ගෙන තියෙන් එම හඳුනා ගැනීම මත තමයි පිච්චේ ජේසුදාසන් සහ කන්දය ගෙදර පියවන්සගේ සම්බන්ධතාවය මීට අවුරුදු කීපකට උඩදී ඇතිකරගෙන තිබෙන්නේ විච්චේ ජේසුදාසගෙන් Can you pause for a second? We've lost the translation. My apologies for this. Eh, මම පෙර සඳහන් කර පරිදි තමයි eh, පිච්චේ ජේසුදාසන් සහ පියවන්ස අතර ඇතිවෙච්ච සම්බන්ධතාවයේ ආරම්භය. ත්‍රස්තවාද විමර්ශනාන්සේ මගින් ජේසුදාසකෙන් ප්‍රශ්න කිරීමෙන් අනතුරුව කන්දේ ගෙදර පියවන්සගේ සම්බන්ධතාවය ඔවුන්ට අනාවරණු හින්ද තමයි ඔහු අත්තරංගොටගෙන රැඳියුම් නියෝග අනුව විමර්ශන කටයුතු සුදු කළේ. ඒ සාමාන්‍ය අන්දමේ විමර්ශනයක් එය අනුමත කිරීමට මගේ විමර්ශන දැනුමානුව මට කියන්න පුළුවන් ඒක ඒ ලිංක එක හරි කියලා. ඉට පස්සේ පිච්චේ ජයසුදාසන් බන්ධනාගාරගත වෙනවා බන්ධනාගාරය තුළ පියවන්සත් බන්ධනාගාරගත වෙනවා පිච්චේ දේශුදාසන් බන්ධනාගාරය තුළදී ගාතන අභා ප්‍රාප්ත වෙනවා. ඉන්න අනතුරු පියවංස ඔව නීතියානුකූල නොවන අන්දමින් රඳවා තබා ගැනීමක් කියලා ෆන්ඩමෙන්ටල් කේස් එකක් ෆයිල් කරනවා. ඒකෙදී ඔහු සඳහන් කර මගේ මතක අනුවට අනුව ඒ සඳහන් කරනු ලබනවා එවකට ස්ථානාධිපති ත්‍රස්තවාදී විමර්ශන අන්සය වශයෙන් කටයුතු කළ වර්තමානයේ එම ත්‍රස්තවාද විමර්ශන අන්සේම අධ්‍යක්ෂ වශයෙන් කටයුතු කරන ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ප්‍රසන්න අල්විස් මහතා මෙම ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ ඝාතනයට එවකට හමුදාපති වශයෙන් කටයුතු කළ ෆිල් මාර්ෂල් සරත් පොන්සේකා මහතාගේ නම සඳහන් කරන්න කිව්වා කියලා එයා ගරු අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අභිආචනයේදී සඳහන් කර ඇති බවට මට මතකයක් තිබෙනවා. එම හේතුව මත පිච්චේ දේශුදාසන්ගේ මරණයත් සමගම කන්දේ ගෙදර පියවන්සත්ටත් ඇපමත ඔව හැපමත හෝ ඔව එම නඩු කටයුත්තයෙන් මුදාහරනු. ඉන් පසුව වැඩදුරටත් විශ්ලේෂණ කිරීමේදී මෙම පිච්චේ ජෙසු කන්දේ ගෙදර පියවංස නැමති අයට ඔහු අත්තඩංගුවේ සිටි වසරකට ආසන්න කාලය තුළදීම යුද හමුදා බුද්ධ්‍යන්සය මගින් ඔහුට වැටුප් සහ ඔහුට ලබාගත් ඔහුට ලබාගත හැකි විශේෂදීමනා සියලුම දෙයක්ම මේ මනුෂ්‍යඝාතනයක් සම්බන්ධයෙන් අත්තරංගුවේ සිටින සැකකරුවෙක්ට ලබා දීලා තිබෙන බවට ඔහුගේ වැටුප් විස්තර සම්බන්ධයෙන් සිදු කරනු ලැබූ විමර්ශනයේදී අනාවරණය වුණා. මේක අස්වාභාවික අස්වාභාවික තත්වයක් මනුෂ්‍යඝාතනයක් සම්බන්ධයෙන් ඉන්න කෙනෙක්ට කොහොමද මේ වැටුප් සහ දීමනා ලබා දෙන්නේ කියලා. අනිත් එක තමයි ගල්කිස්ස මහස්ථාත් අධිකරණය තමයි ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ අධිකරණ කටයුතු පැවැත්වුණේ. නමුත් ඒ මේ දාහත් දෙෙන අත්තරගොට ගැනීම යුදහමුදාව දාහත්වන අඳුනා ගැනීම පෙරට්ටු පැවැත්වීම සම්බන්ධ කිසිදු වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්න නැතුව වෙනමම මයිස්ට්‍රාත් අධිකරණයකට කරුණු වාර්තා කිරීම සිදු කරලා තිබුණා. එය ඒ සිදු කළ හැක්කේ ගරු නීතිපතිතුමාගේ අවසර මත පමණයි. එකම කේස් එකට අධිකරණ දෙකකට කරුණු වාර්තා කරන්න අපිට හැකියාවක් නැහැ. විශේෂ උපදේශ මත තමයි ගරු නීතිපතිතුමාගේ එක කරන්න ඕන. නමුත් ඒක ඒ එවකට හිටපු OIC ඒක කරලා තිබ්බා. මේ මේ Um, I'd just like to go back to what you just explained to us and clarify one thing. So you've told us that the Terrorism Investigation Division arrested 17 officers connected to General Sarat Fonseca, and they were released. You've told us that the individual connected to the five burner phones that followed uh, La Santa on the day uh, Mr. Jesudasan was arrested and died in custody. Um, was there any investigation into the circumstances of his passing in custody? Uh, ඇත්තරම ජෙසුදාසගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් අපි පරීක්ෂණයක් කරන්න හිටියේ නම ඒකට අවස්ථාව මදි වුණා uh, මම ඒ එය සාධාරණ බවට ගරු අධිකරණයට මා විසින් ඉදිරි ඉදිරියේදී සිදුකිරීමට එනු ලබන පැහැදිලි කිරීමේදී uh, ගරු අධිකරණයට පැහැදිලි වෙයි සිදු කරන්න හම්බුන් නෑ නමුත් මම ටයිඩ එක ගැන තව විස්තරයක් සඳහන් කරන්න කැමති අපි බැලුවා පිච්චේ ජේසුදාසන්ගේ මාර්ගෙන් පියවන්සට එලිංක කාව එක විමර්ශ නිලධාරිකුට සාධාරණ සැකයක් තියෙනවා පියවන්ස වත්තනකොට ගන්න එක සාධාරණයි අපි බැලුවා මේ දාහත් දෙෙන කොහුවල යුදහමුදා අනුකණ්ඩයට අයත්ව සිටි ෆිල් මාශල් සරත් පොන්සේකා මහතාගේ ආරක්ෂක අනුකණ්ඩය සිටින දාහත් දෙෙන යුදහමුදා සෙබලු දහත් දෙනා සම්බන්ධයෙන් ත්‍රස්තවාද විමර්ශණ කොට්ටාසට ඇති වූ සැකය මොකක්ද කියලා. මොකද මා විසින් විමර්ශණ නිරීක්ෂණ කරපු උදෘතවල එහෙම සැකයක් අනාවරණය වෙන පරීක්ෂණයක් සිදු කරලා තිබෙ නෑ. ඉන් පස්සේ තව දෙයක් මට නිරීක්ෂණය වුණා මෙම සැකකරුවන් දාහත් දෙෙන අවස්ථා දෙකකදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ මේ විමර්ශනවට සම්බන්ධ නොවුණු නිලධාරීන් විසින්. ඔවුන් කැඳවාගෙන ආවට පස්සේ ඔවුන්ගෙන් සිදුකරු ලැබූ ප්‍රකාශ සටහන් කිරීමේදී ඔවුන් සඳහන් කළා මම රාජකාරි කටයුතු වල නියලී සිටින අවස්ථාවකදී වර්තමාන අධ්‍යක්ෂක එවකට OICTID ප්‍රසන් නල්ලිස් කිව්වා මට මේ මේ කට්ටවත් සැකපිට අත්තනට ගණ්ඩ කියලා ඒ හින්දමං අත්තනකට ගත්ත කියලා සකකරුව ඒම තම අනිත් නිලධාරියත් මට සඳහන් කරේ විය යුත්තේ සාමාන්‍යයෙන් විමර්ශනකදී අත්තනකොට ගන්නවනම් සාමාන්‍ය නීති අනුව විමර්ශ නිලධාරයට සාධාරණ සැකයක් එන්ඩෝනේ යම් කිසි කෙනෙක්ව අත්තනකොට ගන්න නමුත් ත්‍රස්තවාදී වැලක්වී පනතේ හෝ හදිසිීත රෙගුලාසි අනුව යම්කිසි කෙනෙක් අත්තානකොට ගත්තොත් ගන්නවනම් යුක්තිසාගත සැකයක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඔහුව රැඳවුම් නියෝග අනුව රඳවාගෙන තබා ගන්න බැවින් යුක්තිසාගත සැකයක් තියෙන්න ඕනේ. අනිත් එක ඒ එයා එම පුද්ගල එක් එක් පුද්ගලයාට තියෙන සාධාරණ අත්තනුන් ගැනීම තියෙන සාක්ෂි සහ කරුණු එම අත්තනුන්ට ගැනීම සටහනේ අන්තර්ගත වෙන්න ඕනේ. ඒ පිළිබඳ ගරු අධිකරණයට කියන්න ඕනේ. එහෙනම් අප ලොකු විමර්ශන සිදු කරලා තියෙන්න ඕනේ. මෙහෙම කටයුත්තක් මට පෙවුන්ට තිබෙ නැති හින්දා මම ඒ නිල ඒ අත්තනවකට සිදු කර නිලධාරින් හැව්වම ඔවුන් කිව්වේ මට ඕයිසි කිව්වා ඒ හින්දමං අත්තනව ගත්ත කියලා මේ ඒකම මේ අස්වාභාග තත්ත්වයක් එහෙම අත්තනට හැරිම සිදු කරන්න බෑ ඉන් පසුව මම ප්‍රසන්න අල්විස් මහතාව ගෙනල්ලා ප්‍රශ්න කරනු ලැබවා කෝමද මොන විමාශනයේදීද මෙම දහත් දෙෙන අනාවරණය වුණේ ඔවුන්ට තියෙන සාක්ෂි මොනවද ඒ පිළිබඳ ඇයි මේ උදෘතවල සඳහන් වෙලා නැත්ති කියලා. ඔහු කිව්වා මේ දාහත් දෙනා එවකට අධ්‍යක්ෂ වශයෙන් කටයුතු කරපු චන්ද්‍රානිමල් වාකිෂ්ට තමයි එව්වේ ඒ හින්ද තම ම අත්තරගුවටගේ ඔහුගේ උපදෙස් මත තම අත්තනකට ගත්ත කියලා. ප්‍රසන්නලිස් මහතයගෙන් මං ඇව්වා එහෙම අත්තනට ගන්න බෑනේ මේ මොකද තියෙන සාධාරණ සැකය කියලා. නමුත් ඔහු කිව්ව නෑ මේ සැකපිට තමයි සැකපිට එහෙම අත්තනට ගන්නව නම් ඒක ත්‍රස්තවාද වැළැක්වීම පනතේ කියනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුට චෝදනා තීන්දත් මේ සාක්ෂි සටහන් කරලා තියෙන්න ඕනේ. සැකයක් එන්න තරම් කරුණක් අත්තනකොට ගැනීමේදී සටහන් වල නිරීක්ෂණය වුණේ නෑ. ඉන්පස්සේ විශේෂ දූ කරුණු තමයි ගල්කිස්ස මාස්ට්‍රාට මේ කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න නැතුව කොටුව ගරු මාස්ත අධිකරන අලුත් කඩේ ගරු මාස්ත අධි කරන මේ කරුණු වාර්තා කර සිටීම. ඒ අනුව මෙම සිදුවීම තුළ යම්කිසි පරස්පරතාවයක් තිබෙන බවට සහ ව්‍යාජ ක්‍රියාවලයක් ඒ තුළ නිර්මාණය වෙන බවට මට නිරීක්ෂණ වුණා. ඉන් පසු මම වාකිෂ්ට මහත්තයාව ගෙනල්ලා ප්‍රශ්න කරුණු ලැබවා මේ දාහත් දෙනා කෝමද මතු වුණේ ඔවුන්ට විරුද්ධෝ තියෙන සාක්ෂි මොනවාද සැකපිට නම් මොකක්ද තියෙන සැකේ ඒ පිළිබඳ කරුණු වාර්තා කරන්න කියලා ඔහු කිව්වා මේ දහත් දෙනා එම්මෝඩකින් මිනිස්ට්‍රිය of ඩිෆෙන්න්සකෙන් තමයි එව්ව කියලා එතකොට මිනිස්ට්‍රී of ඩිෆෙන්න්ස එකේ සෙකට්‍රි තමයි ගෝටාබේ රාජපක්ෂ සන්න ඉන්ටෙලිජන්ස් ඔෆිස වසෙන් කටුතු කෙරේ විශ්‍රාමික මේ ජනරල් හෙන්ද්‍රවිතාන ඒ අය ආරක්ෂක අමාත්‍යන්සියෙන් තමයි එව්ව කියලා. ඉතින් මම ඇහුවා ආරක්ෂක අමාත්‍යන්සියෙන් පුද්ගල එවන්ට ආරක්ෂක අමාත්‍යන්සියෙන් මේක විමර්ශනයක් කරාද කියලා. ඉතින් අර එහෙනම් ආරක්ෂක අමුදාව විමර්ශන කරන අමුදාවේ උදුරුස එක තමයි මේ මේ කට්ටිය සැකයි මේ කට්ටිය ගැන විමර්ශන කරන්න කියලා එවන්න ඕනේ. අභ්‍යන්තර විමර්ශනයක් කළා. එහෙම උද්ෘත මගේ මේ TID එකෙන් බාරගත්ත උද්ෘත විශ්ලේෂණය කිරීමේදී මට නිරීක්ෂණය වුණේ නැහැ. ඔහු කිව්වා හෙන්ද්‍රවිතාන මහත්තය තම එව්ව කියලා. ඊට පස්සේ මම කපිල හෙන්ද්‍රවිතාන මේජර් ජෙනරාල් විශ්‍රාමික අමුදා මේජර් ජෙනරාල් කපිල හෙන්ද්‍රවිතානකින් මා මේ පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීමේදී ඔහු සඳහන් කළා වාකිෂ්ඨ මහත්තයා ඉල්ලුව හින්ද තමයි මේ කට්ටිය දුන්නේ කියලා. මෙතනදී මට දැනුණා දැනුණු දෙයක් තමයි වාකිෂ්ඨ චන්ද්‍රානිමල් වාකිෂ්ඨ මහතයි හෙන්ද්‍රවිතාන මහතයි ප්‍රසන්නල්විස් මහතයි රගර් ක්‍රීඩාවේ දෙන බවට ඒ ඔක්කෝම බෝල පාස් කර කර කියනවා මිසක්ක සාධාරණ හේතුවක් ඒ තුළ සඳහන් වුණේ නෑ. ඒ හින්දා මම මේ අයට මේ අය සිදුකර විමර්ශණවලදී දැකපු දෙයක් තියෙනවා. මේ අය මේ විමර්ශණවලදී තවත් පාර්ශවකරුවෙකුට මේ ඝාතනය වගකීම පවරන්ඩ උත්සාහයක් දරපු බවට මට නිරීක්ෂණ වෙලා තියෙනවා. අනිත් එක සීයිඩකින් TID එක පරීක්ෂණය බාරගත්ත නම් CID එකට වඩා හොඳට මේ පරීක්ෂණය කරන්න ඕනේ. නමුත් ඒ තුලදී කෙරුන්නේ නැහැ. ෆයිල් එක එහෙමමයි. ඒ අයට මම කරනවට වඩා මම කෙරුවේ අවුරුදු 5කට 6කට පස්සේ හොඳ අවස්ථාවක් තිබ්බ හැම හැමතැනටම යන්න කරන්න ඒව දේවල් හොයාගන්න. නමුත් එහෙම තිබීදී මේ දේ ඒගොල්ලෝ සිදු කර නැමැති සිදු කර නැතුව බොරුවක් කරලා තියෙන බවට මේ විමර්ශනයේ කල්මැරීමක් සිදු කර ඇති බවට මගේ විමර්ශන ඥානය තුළදී මට නිරීක්ෂණ වුණ කරුණු. ඉට අමතරව. Thank you. You mentioned a number of irregularities in this investigation process. Could you tell us more about uh, the documents that you mentioned were found in the vehicle of Mr. Wicker, Wickermetunge? ඉන් පසුව මම මං ඒ ගරු අධිකරට ඒ පිළිබඳ කරුණු පැහැදිලි කරන්න මෙම කරුණු පැහැදිලි කිරීමේ දී ඉන් පසුව මම ඇතුළු වේ විමර්ශණ කණ්ඩෑම තීරණය කළා මෙම විමර්ශනය සිදු කරනවාට වඩා නොකර සිටීමක් තමයි මේ ත්‍රස්තවාද විමර්ශණ කොට්ටාසින් කරලා තියන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මේ විමර්ශන ඔක්කොම උදෘත විශ්ලේෂණ කිරීම අනතුරුව අපි නව පරීක්ෂණ සැලස්මක් මේකට යොදාගත්තා. ඒ අනුව මම අපේ නිරීක්ෂණයට මුගාක්ම පෙන් මෙම විමර්ශනය ත්‍රස්තවාද විමර්ශන කොට්ටාසිට මාරු කිරීමේදී තවත් විමර්ශන දෙකක් මාරු කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි කීත් නොයා පැහැර ගැනීම සහ උපාලිතෙන්න්න කොන් පැහැර ගැනීම. මම මගේ මතක හැටියට දෙදස් දාසේ මාර්තුමාසේ පමණ එවකට අධ්‍යක්ෂකව සිටි නාගාමුල්ල මහතාට මම ලිපියක් මගින් දැනුම් දුන්නා මෙම විමර්ශන නිරීක්ෂණය කිරීමේදී මා හට උදෘත විශ්ලේෂණය කිරීමේදී මට නිරීක්ෂණු කරුණු අනුව මේ විමර්ශන දෙකත් නැවත රියෝපන් කිරීමට අවශ්‍ය බවත් එමගින් ඒ විශ්ලේෂණය අනුව එම විමර්ශන අනුව මේ අතර යම්කිසි සම්බන්ධතාවයක් තියෙන හින්දදෝ මේ වෙන අවස්ථාවට මම ගරු අධිකරණට කියන්න කැමති මේ වෙන විට මේ විමර්ශන සිදු කරන අවස්ථාවේදී මමද Due to the connection, we're going to proceed with you on audio and without a camera. So because of the circumstances and the, and the interruptions, um, I think that we're going to try to focus on the main points and the, the most important conclusions that you've reached in the course of your investigation and your review of the previous police investigation. Um, and one of the very important points that you raised, and I'd like to I'd like to get more details from you, relates to the affiliation of Mr. Piawasa, who, as you mentioned, was the individual who worked for the military intelligence unit that you called the Tripoli platoon. Could you explain to us a little bit more what is the Tripoli platoon and what was their role? Tripoli ප්ලටූන් uh, එක uh, ඒ දවසල uh, පිහිටවලා තිබ්බේ කොළඹ අට මරදාන ප්‍රදේශයේ යුද හමුදාවට භාරගත් ගොඩ නැගිල්ලත් තුළ. මාගේ විමර්ශණය අනුව මා අනුව අනාවරණය කරුණු අනුව ත්‍රිපොලි පැටුන් එකේ හිටපු සාමාජිකෙක් තමයි කන්දේ ගෙදර පියවංස. එතන අනදර නිල්ධාරය වශයෙන් සිටියේ යුද හමුදා සන්නද්ධ බුද්ධි අංශයේ මේජ බුලත්වත්ත දැන් ඔහු කර්නල් දූරේ තනතුරු හොබෝනවා. ඔහු සහ එතන යුද හමුදා බුද්ධියන්ස සාමාජකයන් විස්සක් හෝ විසිපහක් පමණ සේවය කළා එම කරුණු තමයි මේ විමර්ශනදී අනාවරණය වුණේ ත්‍රිපොලි අනුකණ්ඩය පිළිබඳව. ගරු අධිකරණයට පැහැදිලි කිරීමට අවශ්‍යයි ගල්කිස්ස පොලිස්ථානය මගින් සිදු කරපු විමර්ශන අනුව මෙම විමර්ශනයේදී රස පරිශ්ෂක වාර්තාව සහ අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරි වාර්තාව පිළිබඳව විශ්ලේෂණය කිරීමේදී ඔවුන් විසින් ගල්කිස්ස ගරු මයස්ථාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබූ මරණයට මරණයට හේතුව වශයෙන් වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියක් වෙඩි සැබීමක සිද්ධියකින් සිදුව මරණයක් බවට ගල්කිස්ස පොලිස්ථානයේ උදෘත විශ්ලේෂණය කිරීමේදී සොයා ගැනීමට හමුවන් නෑ වෙඩි තැවීමක් පිළිබඳව කිසිදු සාක්කයක් අනාවරණය වීමක් තිබුණේ නෑ. ඉන් පසුව එම අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරී වෛද්‍ය සුනිල් කුමාර මහතාගේ නැවත ප්‍රකාශ සටන් කළා ඇයි වෙඩි තැබීමේ වෙඩි තැබීමකින් සිදුව මරණයක් බවට මරණයට හේතුවක් වශයෙන් ලබාදීමට මොන කරුණුද පාදක වුණේ කියලා. මං විමර්ශනදී ඕගෙන් ප්‍රශ්න කරනු ලැබවා වෙඩි තැබීම නං එම ස්කාරරතේ උන්ඩවල ශේෂ කොටස් තියෙන් ඕනේ එතකොට වෙඩි තැබීමේ වෙඩි වෙඩි වෙඩි වෙඩි බෙහෙත් තිබෙන්න්න ඕනේ ඒට අදාළව කරු අනුවද පදනම් කරගෙනද මේ වාර්තාව නිකුත් කළේ කියලා. ඔහු කිව්වා එසේ කරුණු පදනම් කරගෙන නෙමෙයි එන මං ඒවා එහෙනම් වෙඩි තැබුවා කියලා කිව්වේ කොහොමද කියලා. නෑ ඒ වෙලාවේ ලසන්තට වෙඩි තිබ්බා කියලා තමයි මේ කලුබෝල උස අධික මේ රෝහලෙන් කිව්වේ. ඒ නිසා ඒ පදනම් මත කරා කියලා. ඒක සැකයට භාජනය වෙච්ච කරුණක්. ඉන් අනතුරුව රස පරිශ්ෂක වාර්තාව අනුව වෙඩිතැබී කිසිදු වෙඩිතැබීමක් සිදුව නෑ කියලා ඔවුන් වාර්තාවක් ලබාදීලා තියෙනවා. මෙම පරස්පරතා විරෝධ අනුව ලසන්ත මැරුණේ මොන වගේ මේ කටයුත්තක මොන වගේ ආයුධ ආයුධකින් හෝ මොන ක්‍රමවේදකරද කියන යන්න වග විමර්ශන කණ්ඩායම වන අපට සැකකට මතු වුණා. එහින්ද ගරු අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කරලා වෛද්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් තුන් දෙනෙකුගේ කණ්ඩායමක්ගේ ලසන්තගේ මුතසාරයේ නැවත ගොඩාර්ගෙන පරීක්ෂණය කරන්න දුන්නා. ඔවුන්ගේ පරීක්ෂණය අනුව අනාවරණය වුණා මොට ආයුධයකින් ඉසට පහරදීම හේතුවක් මත ඉසේ හිස්කබල කැඩියයාම මත එයින් ඇතිවුණු කම්පනයට සහ එම හේතුව මත ඇතිව සිදුවූ මරණයක් බවට. එතකොට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මෙම සුනිල් කුමාර වෛද්‍යවරයා මේ වෙන ඒ වෙන විට පෝස්මෝටන් පන්දාකට වඩා ප්‍රමාණයක් කරලා තියනවා. ඒ වගේ පරණත නිලධාරියෙක් කෝමද මේ වැරදි මිනිමැරීමකට හේතු වශයෙන් වෙඩිතැවීමක් ගැන සඳහන් කළේ ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඊට අමතරව ගල්කිස්ස පොලිස්ථානය මගින් මම පෙර සඳහන් කර පරිදි මරණස්ථානයට කිලෝමිට දෙකක් තුරින් කැනල් ඒක තිබිලා යතුරු පැදියක් අත්තරංගොට ගනු ලබනවා. මෙම යතුරු පැදියට අත්තරංගොට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඌ තොරතුරු කෝමද ආවේ කියලා එවකට ගල්කිස්ස පොලිස්ථානයේ if I may, um, I'd like, if, if, you, if you can, for you to tell us a little bit more about the role of the Tripoli platoon, which we understand from your narrative is instrumental um, to the murder of La Santa. Could you please explain to us what is their role and what is the chain of command that they report to? So who do they report to? Who do they take orders from? ලසන්තගේ විමර්ශන සමගාමීව මම කීත්නවාගේ විමර්ශන සහ උපාලි තෙන්නකෝන් මහතාගේ විමර්ශන ආරම්භ කරන්න කිව්වා කියලා මං ගරු අධිකරණයට කිව්වා. ඊට අමතරව මගේ විමර්ශන කණ්ඩායමේ සිටි දුරකථන විශ්ලේෂකයට මම කිව්වා ලසන්ත වික්කමතුංග මහතා පරිහරණය කරපු දුරකථනය ඔස් දුරකථනය සහ මා පසුව හඳුනාගත්තු සැකකටයුතු දුරකථනාංක පහ ජනවාරි මාසේ පලවෙන්ද ඉඳං ඝාතනයට ලක්වුණු දෙදස් නමේ ජනවාරි අටවෙන්ද දක්වා කාල පරාසය තුළදී කොයි කොයි ස්ථානවලද වැඩ කරලා තියන්න කියලා ෆංශන් වෙලා තියන්න කියලා. ඊට පස්සේ මගේ විශ්ලේෂක එස්සයි ජයසිංහ මට කිව්වා දෙදස් නමේ පස් ජනවාරි මාසේ පහසා හය මෙම සැකකටයුතු දුරකතන අංක ගම්පා ප්‍රදේශයේ ප්‍රදේශයේ උදේවරුවේ තිබිලා ගම්පා සිට කොළඹ කොළඹට එන මාර්ගයේ ඒ දුරකතන ටික ඇවිල්ලා නැවත මරදානේ නැවතිලා නැවත හවස් වරුවේ අත්තිඩිය ප්‍රදේශයේ සැරිසරලා තියෙනවා කියලා රාත්‍රී කාලේ. එතකොට මේ ප්‍රදේශ දෙක මොකක්ද කියලා බැලුවම අත්තිඩිය ප්‍රදේශය තමයි ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ ප්‍රෙස් එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බැලුවා මේ ගම්පහට මේ කට්ටිය ගියේ කොහොමද ලසන්ත වික්‍රමතුංග ගම්පහට ගිහිලා තියෙනවද කියලා බැලුවා. නමුත් ලසන්ත වික්‍රමතුංගගේ දුරකථන අංක ගම්පහට ගිහිලා තිබ්බේ නෑ ඒ අවස්ථාවේ. ඊට පස්සේ අපිට ක්ලික් වුණා මේ උපාලි තෙන්නකෝන් මහතා ඉන්නේ ගම්පා ප්‍රදේශයේ බැලුම් මහර කියන ප්‍රදේශයේ. එතකොට උපාලි තෙන්නකෝන් මහතාට පහර දුන්න සිද්ධියක් තියෙනවා. ඒ සිද්ධිය තුලදීත් මේ දුරකථන සැකකටයුතු දුරකථන අංක ඔස් තුල තවත් දුරකතනාංක කීපයක් අපිට සැරිසරනවා අනාවරණය වුණා. ඊට පස්සේ අපි ඒ දුරකතන අංක කාට අයිති දුරකතනාංකද කියලා බලනකොට ඒවා යුද හමුදාවට නිකුත් කරපු දුරකතනාංක කියලා ඩයිලොක් සමාගමෙන් අපිට ලබා දුන්න වාර්තාවක සඳහන් වුණා. යුද හමුදාවෙන් අපි ඇහුවා මේ දුරකතනාංක කාටද දුන්නේ කියලා ඔගලගේ පරිහරණයට ගත්තන මොන අන්සේට දුන්නේ කියලා කියනකොට ඒ අය කිව්වා මරදානි ත්‍රිපෝලිය එකේ ආමි ඉන්ටගේ කට්ටිරතා මේක දීල තියන්න කියලා. එතනදී මට සැකයක් මත වන මේ දුරකථන අංක ඔස්සේ මේ මේ ලසන්තක දුරකථන ලසන්තක ජේසු පිච්චද පිච්චේ ජේසුදාසගේ නමට ගත්ත දුරකථන අංක පහ සමඟ ත්‍රිපෝලි අනුකණ්ඩයට යුදහමුදාවට ඇත් අනුකණ්ඩයක දුරකථනද එකවර සංසරණය වන බවට. ඒට අමතරව මම මාධ්‍යවේදී කීත්නොයාගේ පැහැර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ගරු අධිකරණට කෙටියෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. මෙම සිදුවීම වනේ පස්සනි මාසි දෙදස් අටේ පස්සනි මාසි විසි තුන්වනි දින රාත්‍රී දහයට පමණ එවකට කීත්නොයා මහතා දෙයිවල වෛද්‍ය පාරය පදිංචිව සිටිය මෙම පැහැර කීත්නොයා මහතයා තමාගේ කාරරතය එලිය නතර කරලා නිවසට යාමට උත්සා කිරීමේදී සුදු පාට වෑන් රථයකින් පැමිණි පුද්ගලයන් කීප දෙනෙකු විසින් ඔහුට අවි ආයුධ පෙන්නලා පහරදීල පැහැරගෙන ගියා කියලා කිව්වා. ඒ පැහැරගෙනට ගියට පස්සේ කීත්නොයා නොමැති බවට ඔහුගේ බිරිඳ විසින් එවකට කීත්නොයාගේ අධ්‍යක්ෂක වශයෙන් කටයුතු කරපු ක්‍රිෂාන්තකුරේ මහතාට සහ උපාලි තෙන්නකොන් මහතාට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔවුන් එම නිවසට පැමිණ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔවුන් විසින් ඔවුන්ගේ මාධ්‍ය මාධ්‍යන සමකාලන මාධ්‍යවේදීන්ට මේ කීත්තුවාගේ පැහැර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් දැනුම් දීලා තියෙනවා. ඒ අතරවාරයේදී ක්‍රිෂාන්ත කුරේ මහතා කරුජයසු එවකට රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වේදේශ කටයුතු අමාත්‍යවන්සින් අමාත්‍ය දූරයක් දරපු කරු ජයසූරය නැමැති මහතාට අමාත්‍යවරයාට ක්‍රිෂාන්ත කුරේ මහතා කතා කරලා තියෙනවා මෙහෙම පැහැර ගැනීමක් වෙලා තියෙනවා මේකට අනිවාර්යෙන් මැදිහත් වෙලා මගේ මාධ්‍යවේදවා මට බේරලා දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ මේ අපි කරපු විශ්ලේෂණවලදී හොයාගත්තා කීත් නොයා මහතාගේ පැහර ගැනීම සම්බන්ධය කරුජයසුර මහතා දැනුවත් කිරීම අනතුරුව කරුජයසුරි මහතා විසින් එවකට ජනාධිපති වශයෙන් කටයුතු කරපු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට මේ බව දැනුම් දෙනවා. ඒ මහතාගේ දුරකථන විශ්ලේෂණය අපි විශ්ලේෂණ කෙරුවම ඒ මහතා විසින් එවකට රාජ්‍ය ආරක්ෂික ලේකම් වශයෙන් කටයුතු කරපු වර්තමාන ජනාධිපති ගෝටාබේ රාජපක්ෂ වෙතට ඔහු දැනුම් දීමක් කරලා තියෙනවා. ඉන් අනතුරුව ඒ ලිංක එක වෙනකොට නැවත් ගෝටාබේ රාජපක්ෂට දුරකත නැමතුමක් ගන්නවා ක්‍රිෂාන්ත කුරේ මහතා සමඟ සිටපු උපාලි තෙන්නකොන් මහතා. ලලිත් තලාකොන් මහතා. ලලිත් තලාකොන් මහතා ආරක්ෂක ලේකම්ට අරගෙන කියනවා කීත්මයා මහතා පැරගෙන ගිලා තියෙනවා මේකට ආමික මාණ්ඩ වග කියන්න ඕනේ කියලා චෝදනාව ඉදිරිපත් කරනකොට ආරක්ෂක ලේකම් වශයෙන් කටයුතු කරපු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියනවා don't point after my army commander ඕක අයිසේ ගෑනු කේස් එකක් කියලා ඊට පස්සේ කියනවා ගෑනු කේස් එකක් මේ ඒක නෙමේ මේ මේකට වග කියන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ මනුස්සයව ගෙනත් දෙන්න කියලා කියනකොට ඊට පස්සේ කියන ඔතන්ට දැන් DIG අනුර සේනානායකයි ඔයක විමර්ශනය කරන්න කියලා ගෝටාබේ ෆෝනය කට් කරගන්නවා. ඉන් පස්සේ අනුසේනායක ඔහු දැන් මිය ගිහිල්ලා අනුසේනායක DIG අනුසේනායක ඇවිල්ලා එතනට කියනවා කීත් නොයටයි ඔය කවුද පිශාන්ත කුරේටයි ලලිත් තලහක්කෝන්ටයි බය වෙන්න එපා පෑ දෙකකින් කීත් නොය එයි කියලා. ඊට පස්සේ ක්‍රෂාන්තකුරය ඇතුළු කණ්ඩාම දෙහිවල පොලිසියට යනවා මෙකීත්නයාගේ පැහැර ගැනීම පිළිබඳව පැමිල්ලත්දාන් ඒ පැමිල්ලද්දාන්ට ක්‍රෂාන්තකුරේ මහතාගේ පාසලේ ඉගෙනගත්ත යාළුවෙක් තමයි ඩයිලොක් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ ගල්කිස්ස. ඔහු විසින් ඔහුගේ දැනහැඳුනුම් මත කියනවා මගේ මාධ්‍යවේදියාව පැහරගෙන කියීලතිනවා ඔහු පාවිච්චිකරන ඩෑලෝග් අංකයක් මට එයා හොයාගන්න උදව් කරන්න කියලා. එහෙම ඉන්න ගමන් ඒ ඒ ඩයලොග් එකේ මේ සාමාන්‍ය අධිකාරිවරයා ඒ ආයතනයේ ප්‍රේමසීල කියලා පුද්ගලෙක්ව හඳුන්වලා දිනවා කියනවා මේගලන්ට මේ කීත්වා හොයාගන්න උපදෙස් දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඩයලොග් එකේ ප්‍රේමසිරි කියනවා ඕගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් කීත්මයාගේ ෆෝන් එකට SMS උයි කෝල් උයි ගන්න කියලා. ඒ මොකද ෆෝන් එක ඔන් වුණොත් අපිට මේ බලා ගන්න පුළුවන් මැෂින් එකක් ඩයලොග් සමාගමේ තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම කියනකොට මේගොල්ලෝ ෆෝන් කරනකොට මේ ෆෝන් එක වැඩ කරනවා. එතකොට ඩයලොග් සමාගමෙන් කියනවා මේ ෆෝන් එක දෙකටන සහ දොම්පේ අතර ප්‍රදේශයක තමයි තියෙන්නේ. To clarify one of the points you've made. So you're talking about the investigation that you ran into the case, the attempted the abduction of Keith Noyar, another journalist um, who was also taken, and explaining to us um, how, following his abduction, um, the uh, Gotabaya Rajapaksa was personally informed of him being taken and participated and engaged to get him released. Um, can you please clarify for us how he clarified that and in the sense of how, as in who had kidnapped Keith Noyar according to your finding? And, and I would appreciate if, if you could uh, give us a, a, a brief answer so that the judges can have some clarity um, on, on, on the, the chain of command and the authority um, that we understand you're suggesting that Mr. Gotabaya Rajapaksa had over these individuals who had taken Mr. Noyar. මා සඳහන් කර පරිදි කරු ජයසූරිය මහත්තයාගෙන් කෝල් එකක් යනවා ප්‍රෙසිඩන්ට් මහින්ද රාජපක්ෂට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගෙන් කෝල් එකක් යනවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාගෙන් කෝල් එකක් යනවා එවකට සNI වශයෙන් කටයුතු කරපු මේජනරල් හෙන්ද විතාරණට හෙන්ද විතාරණගෙන් කෝල්ලයක් යැනවා ඩMයිට ඩිරෙක්ට මිල්ටරි ඉන්ටෙලිජන්ස් අමල් කරුණාසයකරට අමල් කරුණාසික කෙලින්ම කතා කරන්නේ බුලත් අත්තර බුලත් අත්ත ඉන්නේ කීත්නවාගේ ෆෝර්න එකත් එක්ක කීත්නවාට පහර දෙමින් එතකොට මෙම මෙම ලිංක එක අනුව කීත්නවාගේ පසු විමර්ශනයේදී අනාවර වෙනවා මේ කෝල් එක ආවට පස්සේ කීත්නුවට ගහන එක නතර කරලා කීත්නාව නැවත ගෙදරට එවනවා. ඒ අනුව මෙම දුරකථන විශ්ලේෂණය සහ අනුව බලුවම ත්‍රිපෝලි අනුකණ්ඩයට ත්‍රිපෝලි අනුකණ්ඩේ සිදුවන ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව ගෝටාබේ රාජපක්ෂ මහතා ගෝටාබේ රාජපක්ෂට කෙලින්ම ඍජු දැනුමක් සහ අවබෝධයක් සහ ඔහුගේ අනුදැනුමක් තිබ්බ කියලා ඒ විමර්ශනයේදී මනාව ඔප්පු වෙනවා. and and how did you how did you observe this? What was what was the evidence that you analyzed to be able to identify this series of phone calls that ultimately result, according to your statement, um, in a phone call, in an order from the then Secretary of Defense Gotabaya Rajapaksa to Mr. Bulatwate, who was according to your statement, leading the Tripoli platoon? පැහැරගත්තට පස්සේ කීත්නාගේ ෆෝන් එක ඕෆෙනවා. ඒ එක්කම මා සඳහන් කෙරවා මං මගේ ඇනලිස්ටීමගේ එස්සයි ජයසිංහට මේ දුරකතන කුළු නෝස්සේ බලන්ඩ සැකටයුතු දුරකතනංක තියෙනවාද කියලා. ම පෙර සඳහන් කර පරිදි යුද හමුදා විසින් ඩෑලොක් සමාගම ගත්ත දුරකතන ඉටු පසේ පසුව ත්‍රිපෝලි කඳවුරට අය දුරකතන දෙහිවල සිට දොම්පේ සහ දෙකටන ප්‍රදේශය කීත්නවාග පවත්වාගෙන ගිය ස්ථානය දක්වා මේ දුරකතන කීපයක් ගමන් කරනවා. ඒ දුරකතන අංක ත්‍රිපෝලි කණ්ඩායමේ බුලත්ව ඇත ඇතුළු කණ්ඩායමට අයිති දුරකතන අංක. මේ මම සඳහන් කර පරිදි ක්‍රිෂාන්තකුරේගෙන් පටන් ගෙන ගෝටාභිග රාජපක්ෂකින් අතරමැදිව අන්තිමට බුලත්වත්තර දක්වා පැමිණි දුරකතන එම අවස්ථාවේ කුළුණු වාර්තා අනුව සහ ඒ දුරකථන වල භාරකාරත්වය තිබුණේ ත්‍රිපෝලි කඳෝරේ බුලත්වත්තගේ බාරේ. ඒ අනුව තමයි මම කියන්නේ මෙම දැන පැහැර ගැනීමට ගෝටාබේ රාජපක්ෂට හමුදා බුද්ධි ප්‍රධානී ඩිරෙක්ට මිල්ට්‍රී ඉන්ටෙලිජන් සමල් කරුණාරත්නට හෙන්ර විතානට ඍජු දැනුමක් අවබෝධයක් තිබුණා. අනිත් එක විශේෂත කරුණු තමයි ලලිත් තලාකෝන් කියනවා ඩෝන්ට් පොයි මේක ආමි කමාන්ඩර් සරත් පොන්සේක වැඩ මේකට වග කියන්න ඕනේ කියන එක. එතකොට එවෙලෙම ගෝටාබේ රාජපක්ෂ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා don't point out of my army commander ඕක ගෑනු කේස් එකක් කියලා. එතකොට කීත්මයා කීත්මයා ගෑනු එක්ක සම්බන්ධකම් තියෙන බවත් ඒ අවස්ථාවේදී ගෝටාබි රාජපක්ෂ දැනගෙන තියෙනවා. ඒකෙන් කතාවෙන් අනාවරණ වෙන්නේ ඒකයි. ඒ අනතුර අතරතුරදී මේ කෙටි කෙටි කාල පරාසයක් ඇතුළතදී කොළඹදී දෙහිවලදී අත්තර පැහැරගනු ලැබූ කීත් නොයාව දෙකටන මේ Mrs. Silva, thank you very much. Um, you have also mentioned that the Tripoli platoon was involved in the incidents relating to Upali Tinakun. Can you please very briefly, because the judges uh, have questions for you as well, can you briefly explain to us um, how they're engaged, um, how they were engaged in the incidents relating to Mr. Tinakun? පලිතෙන්නකොන් මහතර පහරදීම සිද්ධියදීත් අනාවරණු සාක්ෂි අනුව යතුරු පැදිවලින් මූුණු ආවරණය කරපු කණ්ඩායමක් ඇවිල පහර දුන්න කියලා තමයි අනාවරණ වෙලා තිබ්බේ. ඒ අනුව උපාලිතෙන්න්නකෝන් මහත්තාටගේ නිවස අතල මම පෙර සඳහන් කළ පරිදි ත්‍රිපෝලයකේ දුරකතනාංක සහ ලසන්ත වික්කමතුන්ග මහතාගේ ඝාතනයට උපයෝ කරගනු ලැබූ දුරකතනාංක ක්‍රියාකාරී විදියට ෆංෂන් වෙලා තිබ්බා ඒ අනුව උපාලිතෙන්න්නකොන් මහතාගේ විමර්ශන කටයුතු කරනකොට දොම්පේ පොලිසිය විසින් පොලිස්ථානය මට මතකනෑ පොලිස්ථානය විසින් සහ අපරාධ කොට්ටාසිය මගින් ඔහුගේ කාරරතිය තිබී ඇගිලි සලකුණු ඇගිලි සලකුණක් අනාවරණය කරගන තිබ්බා ඒ හේතුව මත Thank you. Um, could you please explain to us Um, so you've told us that the Tripoli platoon is under the command of an individual named Mr. Bulatwate, and that Mr. Bulatwate reports uh, to the Director of Military Intelligence, who reports to the Chief National Intelligence Officer, who reports to the, secretary, the then Secretary Minister of Defense, Mr. Gotabaya Rajapaksa. Um, and and these were involved in the commission of crimes according to you against Lasanta, against uh, Keith Noyar, and against Upali Tenakun. Um, could you also clarify for us um, the, these police units that have been running the investigations, uh, for instance, the, the TID or this, uh, and the CID, uh, can you please confirm who they report to? What is the chain of command uh, for the police um, high-level office officers who have been making these investigative decisions that, according to you, um, were irregular? මම විමර්ශනය කරන්න ඉස්සෙල්ලා දෙහිවල පොලිස්ථානය කොළඹ අපරාධ කොට්ටා අපරාධ කොට්ටාසේ සහ සයිඩ එකෙන් තමයි විමර්ශන කටයුතු සිදු කරලා තිබුණේ. එම විමර්ශන කණ්ඩායමසි මේ අනාවරණ වීමක් සිදුකරගෙන තිබුණේ නෑ එවකට පොලිසිය තිබ්‍ය ආරක්ෂක මාත්‍යන්සය යටතේ ආරක්ෂක ලේකවන් හිටියේ ගෝටාබේ රාජපක්ෂ ඒ අනුව මා විසින් අනාවරණය කරගත තොරතුරු අනාවරණ වෙලා තිබෙන IGP වශයෙන් සිටියේ ජයන්ත වික්‍රමරත්න මං හිතන්නේ. දැන් ඔහු අතුරුදහන් කොමිසමේ සභාපති ලෙස කටයුතු කරනවා පිළිබඳ දැනුමක් තියෙනවා. Thank you very much for your answer. Um, this uh, this is my last question, but I believe the judges have a lot of questions for you. Um, so I will now hand over the floor to the judges. Thank you. I think uh, the judge Eduardo was the first one who indicated he wanted to ask. And after me. Yes, Kalpana first yes, and yes, then you. Yes, Thank you very much and thanks for for your testimony. Uh, I actually have two very, very concrete questions to you and if you can answer very briefly to allow my colleagues also to make some other questions. The first question is, uh, during or after your investigation, did you hear another hypothesis about the murder of La Santa? This is my first question. And my second question is, during or after your investigation, did you receive any pressure to do something or not to do something in relation to the investigation. Thank you very much. Uh, uh, ගරු අධිකරණයට දැනුම් දෙන පරිදි මෙම ලසන්ත වික්කමතුන්ග මහතාගේ ඝාතනයට ආසන්නම සිදුවීම වශයෙන් මට විමර්ශනයේදී අනාවරණය වුණේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට මිලටගත් මිග්‍යානා සම්බන්ධයෙන් ඇතිවුණු වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් ඔහු මාධ්‍ය ඔහුගේ පුවත්පත හරා මාධ්‍ය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට අදාළව බව තමයි මට මේ විමර්ශනදී කරුණු අනාවරණය වුණේ. මම මෙම විමර්ශන කටයුතු සිදුකිරම යන අවස්ථාවේදී මීට සමගාමීව ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා බුද්ධියන්ස ශ්‍රී ලංකා යුදහමුදා බුද්ධියන්ස පොලිසිය උසස් නිලධාරීන් සම්බන්ධ සිදුකරමු අක්‍රමතා සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන ගණනාවක් සිදු කළා. මෙහිදී දෙදස් අටේ දෙදස් දාහටේදී නාවික හමුදා බුද්ධ්‍යංශ සාමාජිකයන් විසින් මා ඝාතනය කිරීමට කුමන්ත්‍රණයක් අනාවරණය වුණා. ඒ පිළිබඳව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන්ම විමර්ශන සිදු කරනු ලබනවා. ඊට අමතරව 2018 දී මාගේ මතකොරි හැටියට එකොළොස්සනි මාසේ දී ගෝ මහින්ද රාජපක්ෂ ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් වූ රජය තුළ මාව අපරාධ පශි දෙපාත්තුමේන්තුවේ මීගම කොට්ටාසේ වෙත මාරු කරුණු ලැබුවා. ඉන් අනතුරුව ජනමාධවේදීන් සහ සිවිල් ක්‍රියාකාරීන්ගේ මැදිහත්වීම මත නැවත මේ ට්‍රාන්සර් එක කෑන්සර් කරලා මාව නැවත CID එකේ මා දරපු තනතුරටම පත් කෙරුවා දින දෙකක් ඇතුළත. මෙහි ට්‍රාන්සර් එකට උපදෙස් දීලා තින්නේ හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින්. Thank you. I think uh, we we have several um, judges' questions, uh, and perhaps we should uh, put these questions all on the table, at least three of them, uh, waiting to ask a question, um, because we need to uh, move on. Uh, <laughs> unfortunately, there's a lot of detail in your in your testimony. Uh, very, very important. Thank you so much for this detail. Um, but uh, I think we need to get the questions on the table just in case we don't get even in the time to get all the answers now, we might get them later. So uh, I think we have uh, Kalpana, no, you didn't. Um, Nello. Now? Yes. Okay. For, from your testimony, we learned many facts and also some basic institutional aspects of this affair that are for this tribunal are very important. First, the multiplication of police bodies carrying out investigation. That is not a good practice, bad practice. The overlapping of competent magistrates. The covert work of the Tripoli team. And who is, who was the political instigator of, of these facts. I would like that you deepen the role pl played by magistrates for, for uh, his point of view, were they really engaged in the search for the truth or they were afraid, and how independent they were during these position, uh, in, in their job this, this is my, because the, the, tri the, the tribunal is interested in this institutional aspect. We can't, we can't discover now the truth. We, we want to, to understand the framework, the institutional framework. Thank you. Uh, Do we uh, have any other question we want to get on the floor um, from the judges who are remote? Marina? Yes, please. Um, I would like to thank uh, uh, Mr. Silva, first of all, for his um, testimony. And I would like to ask him if he can answer uh, about the circumstances that prompted him to uh, to flee abroad, to, to leave uh, his own country. If he can, uh, I mean, if this is related to the inquiry, as I understand, uh, can he tell us about the circumstances that uh, forced him or prompted him to flee the country? Thank you. Thank you. Could we have the answer uh, to those two questions, please? A response from the, the witness, and thank you. I'm sorry that we're being pressed for time, but if you could make it uh, as brief as you can, there may be other questions too. Thank you. මා විසින් සිදු කරනු ලැබූ ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ පරීක්ෂණයේදී අනාවරණය කරනු අනුව අපරාධ පක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ගල්කිස්ස පොලිසියට සහ TID එකට මෙම විමර්ශන කටයුතු සිදු කිරීමට නොව විමර්ශන කටයුතු කල්මැරීමට සිදුවී ඇති බවට සහ යට ගැසීමට සිදුව ඇති බවට සාධාරණ ලෙස සැක කළ හැකි කරුණු අනාවරණය වුණා. ඒ මන්දයත් පොලිසිය සහ පොලිසිය සහ සයිඩික අයිතිව තිබුණේ ආරක්ෂක මාත්‍යන්සේ යටතේ. ආරක්ෂක මාත්‍යන්සේ ලේකම් වසයෙන් කටයුතු කළේ ගෝටාබේ රාජපක්ෂ. ඔහුට විරුද්ධෝ තමයි ලසන්ත වික්කමතුන්ග මිග්‍යානා ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් අක්‍රමිතා චෝදනා එල්ල කරන්න. එම හේතුව මෙම විමර්ශනය ප්‍රගතියක් ඇතුව සිදු කරන්න ලැබුණේ. ඔහුගේ පාලනයෙන් අයින් වුණදා ඉඳං. ඒ කියන්නේ දෙදස් පහළවේ නව රජයක් පත්වනාට පස්සේ තමයි මේ ඝාතනය කිසිදු බාධාවකින් තොරව අඩක් අඩක් කරගන්න සිදුවනේ ඊට පස්සේ ඔවුනුත් මාහට බාධා එල්ල කළා එම වාතාවරණය හමුවේ අධිකරණය අධිකරණයට ඍජුව බලපෑමක් එල්ල කරාද කියන වග මට කරුණු අනාවරණ වෙලා නෑ නමුත් දැන් තියෙන තත්ත්වය අනුව රාධිකරණයට යම්කිසි බලපෑමක් තිබෙන බවට සාධාරණ ලෙස සැක කර හැකි කරුණු ජනමාධ්‍ය ඔස්සේ මට අනාවරණය වෙනවා ඒ ගැන බොහොම කනගාටුයි අනිත් එක මම මේ මම සරණාගත දේශපාලන රැකවරණය සඳහා මා පැමිණියේ ගරු අධිකරණයට මම සඳහන් කළ පරිදි මා විසින් මා නැවත ඒ බව ගරු අධිකරණ පැහැදිලි කරන්න පුද්ගලයන් පැහරගෙන ගොස් පුද්ගලයන් එකළොස් දෙනු පැහරගෙන ගොස් කප්පම් ඉල්ලලා ඒ කප්පම් මුදල් ලබාගෙන ඒ පුද්ගලයන්ව ත්‍රිකුණාමලේ නාවික කඳුරදී ඝාතනය කරලා දැමූ සිද්ධිය එම සිද්ධියට අදාළව තවත් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු පැහැරගෙන ගිල්ලා වාහනයක් කෑලි හැත්තෑවකට කපලා වැලිසර නාවික හමුදා කඳුරේ එම වාහනය අත්තනට ගැනීමෙන් සිදුකරපු පරීක්ෂණය. කෑගල්ල ප්‍රදේශයේදී සිංහල පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක්ව ගන්සයිට් නැමැති ත්‍රිකුණාමලේ නාවික කඳුරට අරංගීල මරලා විමර්ශනය කිරීම ඊට අමතරව ලසන්ත වික්කමතුන්ගේ ඝාතනය ප්‍රදී පිකනැලි ගොඩ මහතාගේ පැහරගෙන ගොස් අතුරුදහන් කිරීම ඝාතනය උපාලිතෙන්න කොන්සා කීත්මයා ඝාතනය සම්බන්ධව සියලුම වගකයුතු පාර්ශකරුවන් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ තෝරාගත් බුද්ධියංශ කීපයක් වල සාමාජිකයන් සහ නාවික හමුදාවේ බුද්ධියන්ත සාමාජිකෙන් විසින් සිදුකරනු ලැබූ අපරාධ මෙය කරුණු. මේ අවස්ථාව මා සඳහන් කරන්න කැමති ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා සමස්ත ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවට සහ ත්‍රිවිධ හමුදාවට මෙම යෝජනාව එල්ල වෙන්නේ එම ස්ථානවල සහ එම ආයතනවල බොහොම අවංකව සේවය කරන නිලධාරීන් ඉන්නවා මේ සුළුතර පිරිසක් විසින් තමයි මෙම ඝාතන සහ මේ නීති විරෝධී ක්‍රියාදාමයන් සිදු කර ඇත්තේ සමස්ත යුද හමුදා ත්‍රිවිධ හමුදාව හෝ පොලිස් සමාජිකයන් නෙවෙයි. මෙහිදී අනාවරණය කරුණු අනුව මෙම සිය ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්කම එම මා සඳහන් කරපු යුද හමුදා නාවික හමුදා සහ මාණ්ඩලික ප්‍රධානී ශ්‍රී ලංකාව හිටපු මාණ්ඩලික ප්‍රධාන රවී විජයගුණවර්ධන මහතාට සහ ලසන්ත විමර්ශන දී පොලිස් උසස් පිරස්නිධාරින් කීප දෙනකොට විරුද්ධ මා විසින් විමර්ශන කරනු ලැබවා යම් අවස්ථාවකදී එම එම අවස් එම පීඩන අවස්ථාවේදී සිතම තමයි මම විමර්ශන කටයුතු සිදු කළේ ඒ හින්දා මට මගේ අපරාධ පශය දෙපාර්තමේන්තුවේ සිටපු ජේෂ්ඨ නියෝජ පොලිස්පති රවි කරුණා රවි සෙනවිරත්න මහතා සහ අධ්‍යස්සක ශානය අභේශයකර මහතා විසින් මහට පොලිස් පොලිස් නිලධාරින් දෙදෙනෙක්ගේ ආරක්ෂාව ලබාදීලා තිබුණා මාව ඝාතනය කරන්න කුමන්ත්‍රණය කෙරවා කියලා මට කරුණවානාවරණ ඒකට වෙනම විමර්ශනයක් පවත්වනවා ඊට අමතර මෙම සිදුවීමත් එක්ක වර්ත හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රපාල සිරිසයන විසින් මාව ට්‍රාන්ස කරනවා ඒ ඔහුගේ ඔහුගේ පාලනකාරේ ජාගමැති වශයෙන් කටයුතු කරේ මහින්ද රාජපක්ෂ එම අයවුලුන්ගේ මූලික ඉලක්වයක් වී බවට මා පත්වී ඇති බවට මා කරපු විමර්ශනවලදී සාධාරණ ලෙස මට සැකකරන්න හේතු තිබුණා. ඒ එක්කම වර්තමාන ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 2009 ජනාධිපති වීමත් අනතුරුව එහි රැඳී සිටීම එහි රැඳී සිටියොත් ඔහුගේ අනුදැනීම ඇතුව මාව පැහැරගෙන ගොස් හෝ යම් කිසිකින් ඝාතනය කිරීමට ඇති අවදානම 100ට 100ක්ම තිබුණු බැවින් මා මෙම මේ තීරණ අරගෙන රටින් පිටවල් වෙලා ගියා. නැත්තම් ගරු අධිකරණයට වාර්තා කරන්නට නිශාන්ත සිල්වා කෙනෙක් හොයාගන්න තමාරු වෙයි කියලා මම යෝජනා කරනවා. Thank you. This is uh, very important uh, information for us to have, and we understand your difficult situation personally uh, from going through this this work. Um, I I had a question also. Um, we did have some testimony uh, that was uh, relating to uh, La Santa's, uh, uh, the reason for his assassination. you've raised the question of the the MiG, the deals with the MiG and the other uh, military purchases. There was also apparently some suggestion that he also uh, wrote uh, an editorial some five days before he was killed, where he dealt with the question of the the Tamil situation in uh, in Sri Lanka. Do you do you did you see anything uh, of a relationship with his position uh, with regard to the overall political framework of Sri Lanka, or only with regard to issues of corruption? ගරු අධිකරණය අද දින මා දැනුවත් කළ පරිදි මා ඔබතුමිය විසින් දෙවෙනුවට සඳහන් කරපු මේ දෙමළ සම්බන්ධ වූ ආටිකල් එක පිළිබඳ මට දැනුමක් නෑ මා හැම විටම ගරු අධිකරණයට පවසන්නේ මා කරපු විමර්ශනයේදී මට අනාවරණ වූ කරුණු හා සාක්ෂි මත පදනම් කරගෙන පමණයි. ඒ කරුණු අනුව ලසන්තගේ ඝාතනයට ආසන්නම සැකකරන සිද්ධිය වසයෙන් මට කරුණු අනාවරණ වෙලා තිබ්බේ ඔහු විසින් මිග්‍යානා ගණුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් වෙච්ච ගනු වංචාව සම්බන්ධයෙන් කළ පැහැදිලි කිරීම අනුවයි. ඒ අනුව ආසන්නම සිදුවීම වශයෙන් මට සඳහන් කළ ඇක්කේ එයයි. ඊට වගකයුතු පාර්ශයකරුවා වශයෙන් ඔහු සඳහන් කරන්නේ ගෝටාබේ රාජපක්ෂ ඇතුළු කණ්ඩායම්. එතකොට ඔහුගේ දියණිය ඔහුගේ සහෝදරය ඔහුගේ බිරිඳ පළමු බිරිඳ සහ දෙවිනි බිරිඳ ඔහුගේ ඥාතින් සඳහන් කරන්නේ මෙම ඝාතනය ලසන්ත මෙම තම ඥාතියාගේ ඝාතනයට ආසන්නම හේතුව මෙම මිග්‍යානා ගණු දෙනුව කියලා. ලසන්ත වික්කමතුන්ග ඝාතනවීමට ආසන්න කාලයේදී අහිංසා වික්කමතුන්ග ඔහුගේ දේනයට සඳහන් කරලා තියෙනවා. මට මරණ තර්ජන තියෙනවා මාව මැරුවොත් මේ ගෝටාබේ රාජපක්ෂ තමයි මාව මරන්නේ. ඊට හේතුව මිග්‍යානා ගණු දෙනුවට ඒ හින්දා මම පිටව ගිහිලා ඉන්න අවස්ථාවකදී දුරකථනයෙන් ඔයාට කිව්වොත් ඇඳුම් ටික ලෑස්ති කරගෙන ලෑස්ති වෙලා ඉන්න කියලා ඔයා කතා කරන්න මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න නැතුව ඇඳුම් බෑගි කරන් පාර මේ ගෙදරට වෙලා ඉන්න මං ආපු ගමම යන්න ඕනේ කියලා. එහෙම කියන එහෙම අවස්ථා දෙකකදී ලසන්ත එයාගේ දියණියව අරන් යනවා එයාගේ ගෙදරින්. ගිහිල්ලා වෙනත් තැනක හැංගිලා ඉඳලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මට මගේ විමර්ශනදී අනාවරණ කරුණු අනුව ලසන්ත වික්‍රමතුන්ගේ ඝාතනයට ආසන්නම සිදුවීම තමයි මේ මිග්‍යානා ගනුදෙනුව. ගරු අධිකරණට මා පැහැදිලි කරන අන්දමට කීත්නයාගේ විමර්ශනයේදී අනාවරණය වුණා ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ඍජු මැදිහත්වීම සහ දැනුම පිළිබඳ ත්‍රිපෝලි කඳවුරට. ඒ ත්‍රිපෝලි කඳවුරේම දුරකතන අංක සහ ලසන්ත ඝාතනයට යොදාගත් විච්චේ ජේසුදාසගේ දුරකතන දුරකතන උපාලි තෙන්නකෝන් මහතාගේ නිවසේ තුළ ප්‍රදේශය තුළ පරිහරණය වෙනවා. ඊට පස්සේ ලසන්තගේ නිවස සහ වැඩපොළ තුළදී පරිවර්තන මේ ක්‍රියාකාරී වෙනවා. මේ ඔක්කොම මරදාන මරදාන ත්‍රිපෝලි කඳුවරෙන් ආරම්භ වෙනවා ආයි ෆංක්ෂන් වෙනවා. මේම කටයුතු තියද්දී සාධාරණ සැකයක් වෙනවා. සාධාරණ සැකයක් වෙනවා. මේවා පරිපාලනය මේ ඕ මිත්‍රපෝලි කඳුරට අනදීමේ හා දැනුවත් කිරීමේ හැකියාව තිබෙන්නෙත් ගෝටාබේ රාජපක්ෂට. එයින් දමා නැවතවාරක් කියනවා ආසන්නම සිදුවීම මිග්‍යානා ගණු දෙනුව සම්බන්ධයෙන් ලසන්ත වික්කමතුන්ග මහතා කළ අනාවරණය වීම තමයි. Thank you. Were there uh, any other questions from the judges at this point? Yes, Gil. Yes, for you, Gil. I just wanted to uh, ask um, this this question of, about the Hambantota scandal, this tsunami charity, which um, in which the president got uh, a huge amount of money. Um, and I was wondering if, in fact, uh, that might have um, hurt hurt the president, uh, and and and therefore he would have uh, been with Gotha in finally deciding we've had too much. Let's get rid of this guy. I was just wondering whether the Secretary of, of Defense would have would have done it without his brother's, the president, uh, permission or agreement. හෙල්පිං හම්බන්තොට සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් මම විමර්ශණ කර නැතිහින්දා ගරු අධිකරණයට ඒ පිළිබඳව මට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න බෑ මම මාධ්‍යයෙන් දැනගත්ත කරුණු අනුව තමයි තියෙන්නේ නමුත් මේ හෙල්පිං හම්බන්තොට විමර්ශණය සිදුකරපු අපරාධ පර්ශණ දෙපාර්තමේන්තුවේ කීර්තිමත් නිලධාරය හිටිය දැන්ට ඔහු නියෝජ පොලිස් පිරිදූරයේද ඉන්නවද මන්දන්න අම්පාවිල මහතා අම්පාවිල මහතාව එම විමර්ශනයෙන් පස්සේ ට්‍රාන්ස්ෆර් කෙරුව බව නම් මම දන්නවා. Thank you very much to the witness. Yeah. Thank you so much.